Не каждый ученик может дойти до этого уровня. Хиллинг родился в Гималаях. Он передается из поколения в поколение целителями. Есть народность неварцы, которые сохранили это знание, это учение. И я благодарю Вселенную, судьбу, что когда-то мне посчастливилось включиться в этот процесс передачи этого учения постижение его, передача. Чтобы изучать хилинг, в первую очередь необходима работа над собой. Для меня хилинг – это в первую очередь раскрытие своего глубинного потенциала, а также работа уже на, на другом плане, что ли, со звуком. Проходя первый курс, второй, третий курс, изучая его, практикуя эти курсы – в человеке происходят значительные перемены. В человеке возникают разные состояния. Ведет а, своеобразная перенастройка. Чтобы начать изучать хилинг, должен пройти этот процесс, процесс адаптации. Чтобы его понять, надо пройти определенную подготовку, чтобы было легче нашим ученикам. Я не один работаю, хочу это отметить. У меня есть очень хорошая команда, которой я благодарен. Это профессионалы настоящие. И они обеспечивают замечательные условия. Мы передаем хилинг, я говорю не я, а мы, потому что это команда. Мы передаем хилинг в уникальных местах. Местах чистоты, силы, мощи, природы, энергетики. Тот, кто справляется, тот, кто начинает понимать его – он начинает передавать это, делать уникальные целительские сеансы. Целительские – это сеансы, которые восстанавливают человека в целом, восстанавливают его энергетику, выравнивают его состояние, сохраняют равновесие на всех этапах его развития. Хилинг – это состояние свое, это работа с собой – и это помощь людям. В хилинге я не принимал обучение, так как я проходил интенсив, но э, я получил опыт этот, э, просмотрев, во-первых, как это делается, а во-вторых, став э, моделью <laughs> для того, чтобы провели на мне хилинг. То есть я увидел изнутри через себя и увидел снаружи, когда делали другому человеку. Ощущения э, очень интересные, особенно в том плане, что э, ну, я четко понял, что действительно идет работа с тонкими телами. Э, прямо сто процентов, потому что э, были определенные вибрации, были определенные ощущения, были образы определенные, то есть что-то новое. После этого э, открылись какие-то, может быть, новые возможности, новые ощущения в каких-то там во время медитации. Для меня хилинг является одним из самых мощных видов целительской практики. Я ничуть не умаляю эффективности контактного массажа, который относится больше к физиотерапии, его многие сейчас делают. Я ничуть не умаляю эффективности акустических оздоровительных систем. Хилинг – это нечто больше. Это взаимосвязь и взаимодействие с энергетикой природы. Это слияние человека с этой энергетикой. Это слияние мастера, природы – и того пациента, который попадает на сеанс. Я могу сказать, что это мощно. Сзади меня вы видите исцеляющего Будду, Будду медицины. Целительница Тара, Будда медицины. Это свет, который помогает нам объединяться со звуком. Свет и любовь, звук и природа. Все это единое целое. Все это гармония. Все это хилинг. Мы живем в обществе, и мы постоянно встречаемся с разными ситуациями. Хилинг – это возможность отключиться от всех этих процессов на какое-то время. Это любовь тотальная. Это состояние, которое вне всех этих факторов, которые нарушают равновесие. Хиллингу невозможно обучиться в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург. Просто невозможно, потому что городская жизнь, она не позволяет, она не позволяет соприкоснуться с этим, и ну, как бы, пространство устроено там иначе. И хилингу можно обучиться только а, выйдя из того мира, где вы находитесь, перемещ, перемещая, перемещаясь в другое место, а, идя за руку с мастером в течение какого-то времени, по пути обучаясь, э, вот здесь вот вы э, можете открыть для себя ценность, понимание и э, научиться, научиться хилингу. Мастер создает вместе с чашами, вместе со светом защитное поле, мощнейшее поле, в которое попадает пациент. В течение сеанса, выполняя определенные схемы звуковые схемы, работа с древними методами пассов, энергетическое воздействие состоянием мастера, руками, звуками чаш. Все это позволяет сохранить на определенное длительное время программу исцеления. Исцеление тела, души и разума. Это хилинг. Кто готов принять это учение? кто готов это учение нести в общество, людям. Присоединяйтесь. Я могу вам помочь в этом. В хилинге очень а, важно присутствие мастера рядом, который сам по себе является проводником этих знаний, который а, э, ну, как бы который сам является этим знанием. И в нашей поездке э, Виктор Петрович, он проводил нас а, определенным, определенной дорогой, путем, чтобы мы могли осознавать вещи иначе, видеть, слышать по-другому. И ну, как бы, это ощущается как некая раскрытие Вы совершенно по-другому начинаете осознавать вещи и мир в присутствии мастера. Yeah.